දෝෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ ටෙලිවැකිය ගැන ලියමිනුයි නේද. ඒක එක්තරා විදිහක මේ දෛවයේ සරදමක්. මේ ටෙලිවැකිය ආරම්භ කළ දවසෙම අප ප්‍රකාශ කලා ඔබට මතක ඇති. මෙහි අරමුණ වදින තැනකට වදින්නයි රිදෙන තැනකට රිදෙන්නයි වැදී රිදී හෝ හැදෙන්නයි කියලා නේද. එහිලා අපට පක්ෂයක් පාටක් නෑ. හිතවත් දේශපාලනක් නින්ද නැත. අප සෑම විටම පාදක කරගත්තේ අපට මෙහෙම වුණේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය. අපට මෙහෙම වුණේ ඇයි කියලා විමසන හැම අවස්ථාවකම අපට පේන්නෙම හොරකම දූෂණය වංචාව අක්‍රමිකතා හා අකාර්යක්ෂම බව. එනිසා අප ලියූ සහ හෙට ලියන ටෙලිවැකිවලටත් නිරන්තර ඉලක්කේ බවට මෙරට දේශපාලනය සහ රාජ්‍ය නිලධහරින් පත්වෙනවා මයි. ඉලක්ක වෙනවා මයි. හොඳේ මේ නිසා ටෙලිවැකියට ඔය බලය ඇත්තවුන් හා නිසා ගැටෙන්ට සිදුවෙනවා සිදු වුණා. ඉදිරියේදිත් එහෙම ගැටේවි හොඳේ ඔවු සැබෑ බලය ඇත්තේ එකක් මතකතියාගන්න රටේ ජනතාව අත කියලා. ඔවු සැබෑ පරමාධිපත්තිය ඇත්තේ ජනතාව අත ජනතාව සතු ඔය පරමාධිපත්ති බලය අපි පවරලා දෙන්නේ තාවකාලිකව හොඳේ සින්නක්කරයට එහෙම නෙමෙයි හරිද ඔවු වසර පහක් සඳහා පමණයි. එහිලා පාර්ලිමේන්තුවටත් ඔය ජනාධිපති කියන විදායකයටත් අප සතු පරමාධිපත්ති බලය සදා කාලිකව ලියලාදීලා නැති බව මතකතියාගන්ට. ඔව් తాවකාලිකවයි දෙන්නේ. මේ ජනතා පරමාධිපත්‍යය එහෙම පැවරුහාම සමහරු හිතන් ඉන්නවා සින්නක්කරේටම හම්බ වුණා කියලා. හොඳේ දෑවැද්දට හම්බ වුණා කියලා වැරදි ඈ. පවරනු ලබන මේ අපේ බලය අපිවම ڇප්ප කරන්න අවභාවිත කරනවා නම් අන්න ඒ අපදුන් බලය යලි කැඳවන්ටත් ඔව් යලි කැඳවන්ටත් ජනතාවට පරම අයිතියක් තියෙන්ට ඕනි. අපි ඒක විශ්වාස කරනවා. හැබැයි අවාසනාවකට එහෙම නැවත කැඳවීමේ බලය මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුළේ නෑ. අපට තියෙන්නේ අංගවිකල ව්‍යවස්ථාවක්. අන්න ඒ නිසා අපි මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම සඳහා පෙනී හිටිනවා. අනාගතෙත් එහෙමයි. හොඳේ අපි සටන් කරන්නේ අපේ රටේ සියලු පුරවැසියන් හරිද සියලු පුරවැසියන් විදාහයක ජනාධිපතිද ඇතුළුව නීතියට යටත්වීතුයි කියන පදනමේ ඉඳලයි. නීතියේ ආධිපත්තියට ඉහලින් කපුටන්ට ඉගිලෙන්ට ඉඩ නැති සමාජයක් සඳහායි මේ සටන ආරම්භ කළේ. හොඳේ ගෙවුණු ටෙලිවැකි දෙසිය හතලිස් තුනම ලියවුණේ එහෙම තමයි. එහෙම ලියූ ටෙලිවැකි ඔබේ ආදරයට පාත්‍ර වුණා ඔබේ ගෞරවයට පාත්‍ර වුණා. සෑම අඳුරු වලාවකම රිදි රේඛාවක් තියෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවනේ නේද? ජාතියේ ටෙලි සම්මාන උළෙල ලෙස තමයි රයිගම් ටෙලිස් හඳුන්වන්නේ. එහිදී සියත ප්‍රවෘත්ති එහිදී සියත ප්‍රවෘත්ති හොඳේ ජනගතම පුවත් විකාශ අතරට නම් කෙරුණා. උදේශාන් එඩමෙගෙදර ජේෂ්ඨ කළමනාකරුතුන් කාර්යභාර සංස්කාරකවරියක වන ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දුත් සිංහල ප්‍රවෘත්ති නිවේදක කාණ්ඩයට නිර්දේශ විශේෂ වුණා. ඔන්න ඉතින් ඒ අතර තමයි ටෙලිවැකිය ජුරයේ සම්මානයට පාත්‍රවන්නේ. ඒක මේ රටේ අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබ ලබා දුන්න ගෞරවයක්. හොඳේ ස්තුතියි හද පතුලෙන්ම ආදරණීය ඔබට. දෙස් විදෙස් සියලු දෙනාටම අපේ ආදරය පිරිනමනවා. ඔය දැන්ඔය පහුගේ දවස්වල මේ අපිව දණ්ඩුකන්දේ ගහන්න එහෙම උත්සාහයක් තිබුණනේ නේද. ඒ වෙලාවේ අපිත් එක්ක හිටගත්තා අදත් අපිත් එක්ක හිටගෙන ඉන්න මහා භීත පිරිසක් ඉන්නවා. කවදාවත් මුණගැහිලා නැති සමහරුන් ටෙලිවැකියට ආදරය කරනවා සියතට ආදරය කරනවා. එනිසා මුහුණු පොත් පුරෝලා අන්තර්ජාලය පුරෝලා ඔබේ පැසසුමයි ආදරයයි අප වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමයි හැමදාම සටහන් වෙලා තියෙනවා ඒකට අපේ ගෞරවය. මේ අතර ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ කශේරුකාවක් ඇති අප වෙනුවෙන් පෙනී සිටී පිරිසකුත් හිටිය. හරි විශේෂයෙන්ම අපි සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රමුඛ විපක්ෂයටත් විශේෂෙන් අනුරකුමාර දිසානායක ලක්ෂ්මන් කිරියල් එතැන් සිට ගෙවිඳු කුමාර්දුංග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රවරයා දක්වයේ සියලු දෙනාටම අපි ස්තුති කරනවා. ඒ අතර වාසු සහෝදරයා සහ විමල් වීරවංශත් ඉන්නවා හොඳේ හිටපු ජනපති මෛත්‍රපාල සිරිසේනත් ඉන්නවා. මේ හැම්ම කෙනෙක්ම කොහේ හෝ තැනකදී ටෙලිවැකියේ විවේචනයට ලක්වුණ. සමහරු නිර්දය විවේචනයට හෝනා. හරිද නමුත් අපේ වැඩිම විවේචනයට ලක්වුවන් අතර වාසු විමල් සහහිට පුජානපති මෛත්‍රපාලත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ කිසිවෙකුත් සමඟ අපේ පෞද්ගලික ගැටුමක් නෙමේ තිබුණේ අපට තිබුණේ ප්‍රතිපත්ති ගැටුමක් එක අදත් එහෙමයි හෙටත් එහෙමයි. විපක්ෂනායක සජිත් දන්නවා අපියාගේ පැත්තෙ නෙවෙයි කියලා. අනුරොකුමාරත් දන්නවා අපි එයාලගේ පැත්තෙත් නෙවෙයි කියලා. අපි ජනතාවගේ පැත්තේ අපි විරුද්ධ හොරුන්ටයි. එනිසා අපිව එක එක පක්ෂවලට එක එක කා කාණ්ඩවලට කැමති විදිහට කැමති අය ඇතුල් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳේ හැබැයි ජනතාවගේ පැත්ත අතහරින්නේ නෑ. මේ පෑන අතට ගන්නකොටම අපි දන්නවා එක අතක පෑනයි අනිත් අතේ මරණයයි තියෙනවා කියලා මේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල. ඒ වගේමයි ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂය කුමක් වුණත් පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිය කුමක් වුණත් අපට හෙරේව චන්දය පවා නොදී හිටිය. ඒ කාරණාවේද ස්තුතියි හැබැයි හෙටත්න් අපේ විවේචනය එසේම තමයි හොඳේ ලොකුමදේ අපේ මිත්‍ර මාධ්‍ය සගින් මනිතර මතක් කරන අර මාටින් නිමෝලාර්ගේ කවිය අන්තිමටම කියනවා. ඒක අද ආපහු මතක් කරන්නට වෙනවා. අපේ සමහර මාධ්‍ය සගීන්ට අමතක වුණා දවසක තමන්ගේ දෙපා ළඟටත් මේ මර්ධනය හස්තේ ඒවි කියලා. හැබැයි සමහර මාධ්‍ය ළඟට නං ඉතින් කවදාවත් එන්නේ නෑ හොඳේ මොකද කශේරුකාවේ ඇට එකක්වත් නැත්තං ඉතින් ආය මක්කට යෝගුල ළඟට මර්ධනය එන්නේ නේද. ඒ අතර අප අප වෙනුවෙන් පෙනී සිටි එකම විද්‍යුත් නාලිකාව වනේ සිරස. ස්තුතියි ඔබේ සිරසට. ඒවගේ මයි මහා පුවත්පත්රාශයක් මැද අප වෙනුවෙන් හිටගත්තේ දිව ඉනයි මවරටයි අනිද්දයි. දිවයිනේ ගාමිණී සුමනසේකර අප ගැන ලියද්දී අනිද්ද පුවත් පතේ ලසන්ත රුහුණගේ අප ගැන ලියද්දී මවුරටේ තුෂාර ගුණරත්න සමඟ උපුල් ජෝසොප්න් කෙලින් හිටගන්නවා. ඒ අය අපේ සටන ඒ අයගේ අතට ගන්නවා. එනිසා අපි තනි නෑ කියලා දැනුනා ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම රටදාලගහිලා හිටියත් පෝද්දලලා උවිඳුලා අපිව තාමත් දිරිමත් කරනවා අපි සටන් කරමු මේ අසාධාරණයට විරුද්ධව කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ සටනේදී මාධ්‍ය සේවක වෘතිය සමති සම්මේලනය එකැනේ ධර්ම ශ්‍රී ලංකා පේලි ප්‍රධාන ලේකම් ඉළඟට නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා ජනතා ක්‍රියාකාරිත්වය නේද රෝහණ හෙට්ටියාර්චි විදායක අධ්‍යක්ෂ ඒවගේ මයි ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමේ තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමේ අපේ රටේ නීතිීඥ ප්‍රජාව මේ හැමෝම අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටිය. දැන් එනිසායි සියලු දෙනාට මේ සගේන්ට ස්තුති කරනවා. රටේ හතරවෙනි කුළුණ අපි. මාත්‍යය. අපේ සමහරුන්ගේ නිවට නියාලු බව මේ රට මේ ප්‍රපාතයට වැටීමට අනිවාර්ය සාධකයක් වෙලා තියෙනවා. මීට දින කිහිපයකට පෙර මා පාසැල් විවාද කණ්ඩාම් තියාග ප්‍රධානෝත්සවයක ප්‍රධාන ආරාධිතය ලෙසෙක් වුණා ඒ ද මැසිනොත් විද්‍යාලයට. මේ විවාදේ මාතෘකාවුණේ මේ රට වැටී ඇති අරාජිකත්ව තත්ත්වයට වගකිවයුත්තේ දේශපාලනක්ඥින් බවයි එක තමයි යෝජක පිළේ මාතෘකාව. මෙහිදී මේ ප්‍රතියෝජක පිළ හරි අපූරු තර්කයක් ගෙනාව. ඔවුන් කිව්වා එකම හොරාව කීප පාරක්ම පත් කරන්නේ අපි නම් ජනතාව නේද මෙහිලා වග කියන්ට ඕනි කියලා ප්‍රශ්න කලා. ඉළඟට මේ ප්‍රතියෝජක පිළ ප්‍රශ්න කලා එකම හොරාව නැවත නැවත පත්කරන එක වලක්වන්න නං ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඕනේ දේශපාලන ශක්ෂරතාවේ නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ ඒ වගකීම තියෙන්නේ හතරවෙනි කුළුණ හෙවත් ජනමාධ්‍යයට කියලා. ප්‍රතියෝජක දරුවන් එක හරි අපූරුවට ඔප්පු කලා ප්‍රතියෝජක පිළ දිනුම්. ඔවු මෙරටේ ජනතාවගේ දේශපාලන ශක්ෂරතාර වෙනුවෙනුයි ටෙලිවැකිය පෙනී හිටින්නේ. එහිලා අප අතහැර දමා ඇති සත්‍යයේ සහ යුක්තියේ පෑනත් කැමරාවත් අතට ගමු කියලා යළි අපේ සියලුමාත් දෙසගයින්ට ආරාධනා කරනවා. මර්ධනය දිනක ඔබේ නිවස ඉදිරිපිටටත් ඒවි. එදාට ඔබ වෙනුවෙන් කවුරුත් නැතිවේවි එනිසා අද එකතුව සටන් කරමු නිමෝලාර්ගේ කවියත් මතකතියා ගමු. මුලින්ම ඔවුන් පැමිණියේ කොමිනිියස්ටවාදීන් සොයාගෙනයි. අනේ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම කොමිනිියස්ට් කාරෙක් නොවන නිසා. ඉළඟට ඔවුන් පැමිණියේ සමාජවාදීන් සොයාගෙනයි. අනේ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම සමාජවාදියකු නොවන නිසා. ඉන් පස්සේ ඔවුන් පැමිණියේ වෘතිය සමිතිකාරීන් හොයාගෙනයි. අයෝ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම වෘතිය සමිතිකාරයෙක් නොවන නිසා. ඉන් පසු ඔවු හෝ යොදෙව්වන් සොයා පැමිණියහ එවෙලාවෙත් අනේ මම කතා කළේ නෑ මොකද මම යුදෙව්වෙක් නොවන නිසා. ඉන් පසු ඔවුන් මා හොයාගෙන ආ. ආවා. එදා කිසිවෙකුත් මා වෙනුවෙන් කතා කරන්නට ඉතිරිව සිටියේ නැත. ඒ බව මතකතියාගෙන ඕනෑම මර්ධනයකට එරෙහිව නැගී හිටින්නට තරම් ශක්තිමත් කොඳුනාරටයක් ඇතිව සටන් කරමු කියලා අද ටෙලිවැකිය ඔබට මතක් කරනවා.